Меня зовут Дмитрий Ощепков. Более 15 лет я занимаюсь активными продажами. Постановка отдела продаж, корректировкой воронок, э, написанием скриптологии и так далее. Продажи — это мое. Это то, чем я болею, это то, чем я живу. Заполните форму ниже и получите 20 отработок возражений, которые составлялись и работают наилучшим образом э, в большинстве ниш. Это отработка возражений из серии «Я подумаю», «Есть поставщики», «Дорого». Регистрируйтесь, Увидимся!